Bueno, el ha tenía una actividad programada para el 30 de marzo, una marcha hacia el Palacio, un reclamo de la categorización de los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que han este todavía no ha aplicado la categorización. Entonces el AMPA ha tomado, eh, ha cambiado la medida debido al coronavirus. Entonces ya hay una reunión en la capital programada para el 19 para entonces hacer la marcha al final de abril. Esta marcha va en reclamo de los técnicos del sector medioambiental del Ministerio de Medio Ambiente, ya que eh, Ángel Esteve no ha querido catar llamado del mismo gobierno. Se dice que es amigo del gobierno, pero parece que es un enemigo del gobierno, porque los amigos vienen para ayudar al gobierno, no para defraudarlo. Además que ya el gobierno ha ordenado la categorización de los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente, que es la única institución que falta simplemente para cumplir con ese mandato. Así que a todos los técnicos profesionales agropecuarios que estén atentos a las actividades de lucha que se va a llevar en beneficio de los técnicos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales.